kale iyo barnaamijyadii aan ugu tala talagalnay inaan kor ugu qaadno aqoonta dhalinyarada soomaaliyeed ee iyagoo ku mashquulsan muuqaal samaynta balse aan helin iskuullo ay ku bartaan sida muuqaalada loo sameeyo maanta waxa aan ka hadli doonaa saddexda shay ee ugu muhiimsan kaamarada ama kaamarad kasta waa shata speed abarture iyo i s o saddexdan shay ayaa ah lafdhabarta kaamarada qof walbana ay muhiim u tahay inuu aqoon u leeyahay sidii aad u noqon lahayd qof xirfadeeya muuqaalada uu duubayo maama ayaa jirta bahda muuqaal samayntu ay isticmaalaan oo ah muuqaal kasta oo qurxoon maaha in kaamaradu ay samayso laakiin qofka farshaxaneeya waa qofka ka dambeeya kaamarada sida kaameraman iyo kaamerawoman magacaygu waa ibraahim maxamuud jaamac muddo toban sanaaba waxaan ka mid ahay muuqaalsamayaasha soomaalida haddaba waxaa casharkan ku dhex jiri doona macluumaad aan kaa siin doono sida mid walba uu saamayn ugu yeelan karo muuqaalkaaga mid mid ayaan u dul istaagi doonaa sidoo kale qaybaha dambe waxaannu ku soo gudbin doonaa sida ay u wada shaqeeyaan saddexdan shay ee kale ah shata sbiid abarture iyo weliba i s o haddaba saddexdan shay waxay saamaynta ugu badan ku yeeshaan iftiinka muuqaalka aad samaynayso haddaba waxaan ka cudur daaranayaa inta casharran ay socdaan waxaan isticmaali doonaa erayo badan oo ah eh, luuqadda ingiriiska oo tiknolojiyadda lagu soo kordhiyey laakiin aan af soomaaliga la jaan qaadin weli taasna waxaan u dayn doonaa dadka soomaaliyeed ee iyagoo af soomaaliga ku hawlan wakhtiga ay u bixiyaan erayo bixin laakiin mar walba waxaan isku dayi doonaa sida ugu fudud ee ciyaalka xaafadda ah ee aan si guud aan u sharixi karo af soomaali ahaan haddaba eh, ugu horeyn waxaanu macno eegi doonaa shata sbiirka eh, waa muddada ama wakhtiga uu iftiinku gelayo sansarka ama afka kaamarada second walba inta iftiinka u gudbaysa kaamarada sida 150s 200 iyo wixii la mida ah. haddaba haddii aad hoos u dhigto shata sbiirka waxa uu ka dhigan yahay muuqaalkaaga ama wuxuu ka dhigayaa muuqaalkaaga motion blur ama ma arkayso shaygii si dhab ah oo ma noqonayo infocus sidoo kale muuqaalkaagi waxaa kaa gelaya jiitan sabab u noqon karaa in si fiican loo arki waayo waayo number hoose oo shanta speedka ayaa isticmaasha oo ilaa labo iyo toban wixii la mid ah waayo shayga aad duubayso dadku daawanayaana waa ay ku wareerayaan sida muuqaalkan aad daawanaysaan oo kale waxaan ku duubaynaa waa number hoose waxaad u isticmaali kartaa filimada noocan oo kalea ah, filimada riyooyinka cabsida iyo haddii aan sidoo kale aad ka dhigto one ten haddii aad ka dhigto weli waxaad arkaysaa in muuqaalku aad duubayso uu jiitamayo waxaanu sidoo kale uu ku keeni karaa wareer in qofka daawanaya haddaba haddii aan ka dhigno nambarka sare ee ah shanta sbiidka oo ilaa laba kun waxaad arkaysaa in wax walba si xawli ah ay u dhaqdhaqaaqayaan waxaa kale oo kugu imaan karaa in aad iftiin area u baahato ama iftiin area inaad uga baahato i s o-ga Eh, taasina waxay kuu keeni kartaa gain ama sondi oo cod ah haddaba waa inaad isticmaasho number sare si aad u hesho dhaqdhaqaaqa saxda ah ee shayga aad duubayso haddaba si aad u hesho eh, numberka saxda ah ee shutter speedka waa inaan ka duulnaa qaacidada ah 180 degree shutter rule si aan u helno shutter speedka saxda ah haddaba haddii aad wax duubayso ama aad wax ku duubayso 24 frame per second double ayaad ka dhigaysaa oo ilaa waxaad isticmaali kartaa 48 ama 50 sababta aan qaacidadan u isticmaalanana waa inaan helo cinematic video ama muuqaalka saxda ah ee shayga aad duubayso dhaqdhaqaaqiisu u yahay abarturka ayaynu haddan eegi doonaa waxaanu baranay in shanta sbiirku uu yahay inta second iftiin gelaysa isha kaamarada balse abarturku waa inta iftiin gelaysa kaamarada waayo hadba inta aad furayso albaabka kaamarada tusaale ahaan haddii albaabka guriga aad furto hadba waxaad arkaysaa inta aad furtay iftiin leg in uu soo galo gudaha aqalka haddii albaabka aad wada furto iftiin badan ayaa soo gelaya haddii aad haaf ka dhigtana sidoo kale iftiin badan ayaa soo gelaya halka shata sbiidkuna uu ku ogolaanayo muddada u dhaxaysa inta aad furayso albaabka inta u ogolaanayso in iftiinku soo galo haddaba ha ku wareen awoodda furitaanka leenisku wuxuu ku xidhan yahay hadba leenska aad haysato inta uu awooddiisu ay tahay ama uu furmayo f stopka tusaale ahaan haddii aad haysato f waxaad helaysaa shalo debtafil ama aragti ku kooban shayga waxaa ka dambeeya aad ceeryaamada gelinayso ama ay yihiin eh, kuwa aad qarinayso muuqaaladaasina waa muuqaalada ugu badan ee dadku ay jecel yihiin haddaba haddii aad hesho f22 waxaad helaysaa deep deptfield oo iyaduna ah ishiibaa wada xirtay waa markaad xaqiijinayso in dhammaan waxa aad duubayso ama aad doonayso in la arko dhammaan waxay ku xiran tahay hadba lenska aad haysato ama aad isticmaalayso mar walba oo aad nambarka hoose isticmaasho abarjarka waxaad helaysaa iftiin badan mar walba ood nambarka sare isticmaashana waxaad helaysaa iftiin yar haddaba kaasina waa abarjarka oo odhan karno waa inta iftiinka aad doonayso in uu galo lenskaaga haddaba iso-ga waa shayga saddexaad aan rabin aan ka hadlana isaguna muhiimka ah waa shay kaantaroolaha muuqaalka gelaya isha kaamarada waxaynu hore u qaadanay in shata sbiidku yahay sakanka iftiinka gelaya kaamarada abarjarkana waxaynu soo qaadanay inta uu leegyahay muuqaalka ama iftiinka gelaya kaamarada haddaba iso-gu wuxuu kaantaroolaa iftiinka gelaya isha nambarada hoose ee iso-ga waxaad ka helaysaa iftiin yar nambarada sare ee is-oogana waxaad ka helaysaa iftiin badan xasuusnow haddii aad badiso ay is-oogaaga waxaad halis u tahay in muuqaalkaaga uu galo shucaac ama qaylo sidan oo kale ama noise grain fadlan haddaba waxaad ku dadaashaa hadba intaad isticmaali karto nambarada hoose inaad i s o ga isticmaasho haddaba siday u wada shaqeeyaan oo kale saddexdan shay ee aadka muhiimka ugu ah ee tusaale ahaan oo kale anuu hadda markii aan wax duubayo waxaan ku dhaqmaa qaacidadan number one waxaan saxaashata speedka anigoo ku dhaqmaya sharciga degree shuttle rule markii laga reebo markaan doonayo muuqaalada mooshin bloorka oo kale inaan sameeyo haddaba haddii aad wax ku duubayso 24 frame per second waxaan ka dhigaa shata speedka 150s halkaas ayaan u daayaa aan kaga tagaa waa suurtagal haddii aan bedelo frame rateka oo aan ka dhigo sida trty frame per second inaan sixty ka dhigi karo laakiin anugu twenty four frame per second ayaan wax ku duubaa fifty baan u daya shanta speedka number labo abartureka waxaan sameeya hadba waxa ay xukma sida aan u rabo shayga aan duubayo haddii aan duubayo shay keliya oo aan ceryaamo gelinayo waxa ka dambeeya waxaan isticmaalaa numberada hoose ee abartureka ayaan wada furaa haddii aan doonayo inaan wada muujiyo dhammaan shayga aan duubaysana numberada sare ayaan xoojiyaa oo kor ayaan u kacaa f stopka number saddex waa shayga ugu dambeeya isoga waxaa muhiim ah in aad ku dadaasho inaad isticmaasho nambarada hoose si aad uga fogaato muuqaalkaaga uu kaa galo shucac ama qaylo wata suurtagal haddii iftiinku uu kugu badan yahay waxaad isticmaali kartaa nd filter ama natural density filter oo isagu kaa yaraynaya muuqaanka isagoo kaa yareynaya iftiinka badan ee soo gelaya kamaradaada si aad u hesho shaalo dhabta fi hadba daawadayaal casharkaasi waan ku baranaynay saddexda shay ee ugu muhiimsan kamarada oo ah shutter speed aperture iyo ISO ayaan intaasi ku soo gabagabaynaynaa waxaanu ku kulmi doonaa casharka xiga oo aan isagana aan ku soo qaadan doono hadba qaybaha aan isleenahay waa muhiim muuqaalduubista waxaan iskaga tegayaa nabadgelyo